Então vamos lá. Vamos para a largada, essa aqui. É Fórmula 1 2002. E largamos cinco voltinhas rapidinho aqui em Monza, só para testar essa skin pack. Muito legal. Estou plantando uma Arrows. Do glorioso Felipe Bernold. Ah, não. Acho que é do Jos Verstappen. O Bernold tá ali, acabei de ver o capacete dele. muito legal. Ela é baseada no, no, no Fórmula 1 2002, um mod muito bom que tem pro Assetto Corsa. E é uma das coisas mais legais do Oculus Rift é poder fazer essas corridas históricas com esses carros. Muito legais do começo dos anos 2000. Pneu raiado. Vamos lá. O mod é muito bem feito. Uh, infelizmente fica todos com o mesmo car shape, com o mesmo chassi. Mas mesmo assim, com as skins aqui também são muito bem feitas, fica muito legal. E a inteligência artificial tá muito boa aqui em Monza. Eu fiz, alguma, fiz uma corridinha teste agora para ver se estava dando para gravar. E tá assim, Fazendo a a parabólica aqui e a retona. Primeira volta completada. Muito legal, cara. A imersão é absurda com o óculos. Acho que eu tô um pouco lento, na verdade. 324 na reta? Com esses carros aqui, acho que pegava mais, não sei. Opa, olha, olha o Fernando Alonso na Renault. Se de cigarro um dos últimos anos que o patrocínio de tabaco era, era permitido na Fórmula 1. E ainda assim, só em algumas corridas. Ó, Luck Strike aí na, na BAR. BAR com Jacques Villeneuve e o Ricardo Zonta, que hoje está na Stock Car. Esse ano foi um, esse, 2002 foi, acho que, o maior ano de dominação da era Schumacher na Ferrari. O Rubinho e o, e o Schumacher venceram, sei lá, 90% das corridas, ou 80% das corridas. Já tá saiu bastante chutado aqui para pegar o vácuo dessa BAR. Se não me engano, usava motor Honda Toquei um pouquinho ali. Vou ver. tem que ter a maciota aqui, tem que ir bem de boa. Olha a Jordan, ó o Villeneuve, esse capacete do Villeneuve. Quer dizer que na frente ali tá o Ricardo Zonta. Temos a Jordan também ali, amarela nos seus últimos anos de existência também, depois virou Spiker, sei lá o que, virou depois, enfim. Uma das últimas Jordans a aparecer, inclusive, eu acho que 2003 foi a última Jordan. Porque eu lembro que teve a corrida no Brasil, uma das últimas que eu fui da Fórmula 1 A Fisichella ganhou, que teve uma batida homérica na subida do café com o Fernando Alonso na Minardi ainda. Não lembro. Carinha. Vamos lá, pegar o Luxtrack aqui na frente, dessa BAR. Pra passar o Ricardo dos ontem. Muito bom, muito bom. Aqui, ó. Esse é o Fisichella, capacete branco ali é o Fisichella. Não lembro quem era o companheiro dele. Patrocínio de cigarro também, ó. Benson e Hedges. Ah, ah, é, esse, essa marca de cigarros aí, ela entrou na Jordan em 97, eu posso estar enganado, mas acho que foi em 97. E deu um, um belo aporte financeiro para a equipe, para eles fazerem uma das melhores temporadas dele, que foi a melhor temporada deles na história da equipe, foi em 99. Ficaram tá em terceiro lugar no Mundial, só atrás da McLaren e Ferrari. Com três vitórias, eu acho. Coisa assim, com duas vitórias, mesmo assim, muito bom com Damon Hill e o Hans Harold Franzen. Uma sequência de S aqui. Mais uma Renault ali na frente. Agora eu não sei porque que o Fernando Alonso tá nessa, nessa, nessa Renault aqui, né? Porque os pilotos eram o Gianno Trulli e o Jason Button. O Fernando Alonso era um piloto de testes. Talvez tenham colocado ele no lugar do Trulli. O, o Alonso estreou na Fórmula 1 no ano seguinte, 2003, de Minardi. Então não faz sentido ele estar tá de, Minardi, de Renault aqui em 2002 e em 2003 ele está de... Ele está de Minardi. O nerd do glorioso Paul Stoddard. Caramba. Jordan chegou violento ali. Jordan utilizava motor Honda aqui também, já era motor oficial da Honda, ou ainda era motor oficial da Honda, depois de muitos anos eles usando os, os Mugen Honda, que não era preparado oficialmente pela fábrica japonesa, mas pela Mugen. Olha a Renaultzona que bonita. Ah, não deu. É isso aí, senhores corridinha rapidinha é só para testar aqui o F1 2002, vou fazer mais vídeos com ele. Vamos ver como ficou a classificação aqui. Fica em 11º. Ó, todo Ferrari 2002 porque é o carro que usaram pra, como base para fazer esse mod aqui. Felipe Massa de Sauber? O que, que o Felipe Massa tá fazendo em quinto numa Sauber? Junto com o Nick Heidfeld. <laughs> tá muito otimista isso aí. Tem Raikkonen, Schumacher, Montoya, Barrichello. Ali tá tranquilo. O Coulter também, quinto tá ok. Agora, Massa é sacanagem. Ó, fica em 11º. Enfim, senhores, espero que tenham gostado, compartilha, uh, comenta, curte se gostaram também, beleza? Então a gente se vê nos próximos vídeos, pessoal. Falou!